ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਆਈ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ